наше життя яскравим. Завдяки їм ми робимо неможливе для нас даний період. Я дуже мрію побачити ялинку, яка буде прикрашена кульками, і на кульках буде написаний мир. Можливо, тоді закінчиться війна і всі будуть щасливі. Якби у мене була ціна паличка, я загадала б тваринку. А я б хотіла, щоб усі тварини жили в теплих будинках. мило, щоб всі українські діти сміхалися. А для цього потрібно, щоб закінчилася війна, щоб люблячі тата і мама були поруч з кожною дитиною. Я заповідніше мріє, щоб мої тато і мама, мої сестрички, всі мої рідні, друзі, були здоровими та щасливими. Щоб діти дорослі і люди похилого віку не страджали від хвороб. Щоб в родинах був мир, лад, любов і все дуже було добре. Я к новому року дуже хочу, щоб е, віруси всі е, пропали, щоб був мир на землі. А ще я дуже мрію, що ми і сказати спасибі людині, який винайшов конструктор Лего. От завдяки йому в мене є новорічна мрія. Отримати більш сучасний е, конструктор Лего Технік. Вірю, що стану відомим відомим футболістом. Буду буду славити країну, в якій, в якій не буде війни, а буде мир. На цей новий рік я забажала великий букет з мандаринок і цукерок та маленького сірого хомячка. Я мрію відвідати фінського Лапландію побачити північне сяйво, підійти справжнього Санта Клауса, покататися на Оленічій упряжці. Я мрію про величезну коробку кольорових олівців, якими б я змалювала всю красу української землі. Моя новорічна мрія, щоб був мир в країні. І я могла помиритися до Донецька. Сподіваюся, моя новорічна мрія здійсниться. Ці подарунки отримають мої бабусі, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Е, у мене є мечта заробити гроші і віддати їх е, на благотворителя в дитячий дом, щоб діти змогли купити себе подарунки. Мене новорічна мрія – це коли вся родинка разом. Тому бажаю вам сімейного затишку та різдвяного настрою. Щоб з війни вернувся тато і щоб ми жили щасливо. Я мрію, щоб рік тигра панувало добро щоб у кожної дитини була міцна сім'я, щоб кожну пристарілу людину оточувала пікування, щоб у кожної бездомної тварини була своя тепла хатинка. Під ялинку я теж хочу подаруночок. Велику красиву барню і кеном. І великий-великий до них кабріолет. Я мрію про те, що у Дед Мороз не подарив під йолочку Тром. Ще папа приїхав на Новий год. Тату, я і наша ялинка чекаємо тебе. Моя новорічна мрія, щоб на всій Україні був мир. І всі солдати, що повернули до своїх домівок, родин та дітей. Також, щоб у всіх людей було мирне небо над головою, і щоб мої рідні були здорові та щасливі. Я хочу, щоб в Україні не було. Я мрію, щоб на нашій планеті всі жили по заповідям Божим. Тоді у нас не буде війни. Моя новорічна мрія зустріти цю красуню та навчитися за нею доглядати. І ще узяти один урок верхової їзди. Моя найбільша новорічна мрія є те, щоб не тільки я, а й кожна дитина на нашій планеті теж відчула атмосферу новорічного дня. Будиночок віє кожної дитини. Від нього віє родинним теплом. Я бажаю, щоб всі були здорові, щоб всі дітки слухались батьків, щоб, щоб в школі друг друга не, не били, щоб мої рідні всі були здорові, щоб завжди були поруч, щоб друзі мене підводили, ем, щоб у світі добро перемагали е, зло. Моя новорічна мрія, щоб у кожної дитини була своя родина і свій непошкоджений дім. Моя новорічна мрія поїхати в Карпати і покататися на лижах. Моя новорічна мрія поїхати в Київ і погуляти по Хрещатику дуже хочу цією зимою навчитися кататися на лижах і поїхати в Карпати. А я хочу, щоб мій тато швидше повернувся за кордон, і у моєї мами щодня сяяла усмішка на лиці. На річці в сталося таке чудо, щоб мій папа виздоровів, і він був здоровий. Я мрію про мир в Україні щоб скоріш вже закінчилася війна, і всі солдати повернулися додому з перемогою. Я мрію, щоб не було на світі невиліковних хвороб, щоб на кінець закінчився карантин. Дуже дуже хочу, щоб ми забули, що таке слово війна, щоб був мир на землі. Я мрію, щоб війна закінчилась. Моя новорічна мрія щоб мій тато на свята був зі мною вдома живим та здоровим. Моя неврічна мрія це власний будинок. Я очень-очень хочу, щоб я со всем своим коллективом «Фантазия» поехала на соревнования и станцевала очень-очень красиво. Уже давно, ще з 7 класу, я мрію про професію лікаря та вступити на навчання до міста Харкова. Моя новорічна мрія це побувати на островах зі своєю сім'єю. Моя мрія побувати у засніжених горах. Я мрію поїхати на різдвяні свята е, в Карпати, бо там дуже багато снігу та великі пухнасті ялинки. Моя новорічна мрія жити в такому домі. Я хочу стать конструктором. Я хочу на Новый год лего-поезд и лего-самолет. Я хотіла, щоб у мене був конь білий з сідлом з вірьовкою, щоб взяти руками. Моя мрія мати новий новий апарат. І це наша мрія на вдох. Моя новорічна мрія побачити свій дім. Подзвоніть во Привіт, я Вова. Подемін сянь, шіфань фень. Чому? Гусянь кань. Моя новорічна мрія відвідати Китай. Я хочу, щоб в одній із цих коробок був, був телефон. Я хочу смартфон. Але найбільше я хочу миру, злагоди і щастя моїй сім'ї, родині і усій усій Україні. Моя новорічна мрія зустріти Святого Миколая. На цій аплікації зображений тато. Моя мрія, щоб був мир, щоб він повернувся до хати, то всі батьки повернулись додому. І тато воював в АТО. Я мрію, щоб його більше нікуди не забирали. Я дуже хочу, щоб моя країна була щасливою та вільною. Я мрію про е, мир України. Щоб всі українці жили в мирі і тати всіх сімей повернулися з війни. Адже на першому місці завжди сім'я. Моя новорічна мрія, щоб у світі був мир на нашій планеті сім'я, та усі діти і люди усміхались та були здоровими. Щоб у нашій сім'ї були злагода та спокій. Як е, ще я мрію, щоб не було війни. Моя мрія, щоб всі діти були здорові люди, які є на цій землі, вони були здорові. Кожного дня вони набирались нових сил. Я хочу побажати, щоб у нашій країні завжди був мир та своїм рідним щастя і здоров'я. Моя новорічна мрія, щоб тато були і мама, здорові, живі, щасливі. Моя новорічна мрія, щоб в нашій країні нарешті запанував мир, і ми змогли повернутися додому. Я бажаю усім жителям єдиної України на півночі, на півдні, на заході і на сході здоров'я, щастя, достатку і миру.